Què són? Els estereotips són un mecanisme de simplificació del cervell que ens ajuda a processar grans quantitats d'informació en el nostre dia a dia. D'una banda, simplifiquen certs conceptes per fer-nos la vida més fàcil, però de l'altra sovint ens fan caure en generalitzacions injustes envers aquests conceptes i estan en la base del que pot arribar a esdevindre una discriminació. El que estem fent amb aquest programa formatiu és proposar treballar els estereotips en una etapa en la qual els joves tenen la capacitat de reflexionar i debatre per construir la seva visió del món són les persones que estan construint el món del futur i, per tant, considerem que treballar-ho des d'aquesta etapa pot tenir un impacte molt més gran en el conjunt de la societat.